Pues bueno, Feros, yo cero vamos a abrir estos mega packs de, de 16 eh, que acaban de salir. Estamos tratando, tratando de encontrar a Cristiano Ronaldo eh, en su edición más, más heroica, ahora que es el máximo goleador de el Real Madrid. Venga, Feros, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué nos da la vida. Venga, venga, venga. Venga, chi, venga. Venga, Courtois, venga. Cavani. Vamos, Barán, vamos. Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, Candebra. Candebra. Pues nada mal. La verdad, un jugador bastante sólido. 83 de media. Y se va bien, se va por buen dinero. Qué bien, qué bien. Bastante bien. Lo podemos vender por lo menos en unas 12, 11 monedas. 12, 11 mil monedas. Naldo. Miren esa pelona hasta brilla. Ramírez ahí también. Y bueno, pues fue un pack bastante, bastante tranquilo. Ven todo lo que se me salió de repetidos. Y viño, que te igual vale... No, no puede ser. Vale 2.500 monedas. Vamos a tratar de venderlo a Yerviño. Ya lo estamos enviando. Y a ver quién más puede estar bien aquí en el pack. ¡Chilas! Mm, <laughs> pues nada más, nada más en este pack, vamos a editarlo por ahí. Vale, que sigue, son cinco, quedan cuatro. A ver qué nos dice la vida. La vida eterna, la vida, dámelo, dámelo, dámelo. Ay, no puede ser, Rodrigo. Me ha salido como cinco veces. Me ha salido como cinco veces, Rodrigo. No puede ser. Ah, Alexander Chamberlain. Bueno, por lo menos se va por algo de monedas. Está bastante bien. Samba, por si les gusta la samba. Tarasov, Erdogan. Mm. nada para nadie. Y bastantes, bastantes repetidos. Puede ser. Tienes en busca de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, aparécete. Yo te invoco. Te invoco, Ronaldo. Te quiero ahí. Venga. Manitas arriba, manitas arriba, manos. Arriba. No me... Ay, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no hay nada para nadie. Mané. Me salió Mané, no manes. No vale nada. Bacardí. Macarrone. Mm, y pues tristemente no nos ha salido nada la mela. A ver si se va por algo. Vamos a ver. Espero que sí, al menos unas... Bueno, unas 1200, 1300. Vamos a ponerle 1500. Y pues de ahí en fuera, bastantes troncos ahí. Pues, irá tal vez, tal vez se vaya por algo. 800 monedas, vamos a ver si se puede ir, si no, lo venderemos después. Y todos los demás, vámonos, vámonos, vámonos. Segundo pack, segundo pack. Va a ser el segundo pack que me quede abrir. Vamos a ver qué dice el destino. Dame algo bueno, dame algo, por favor. Marquiños. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues, ¿Qué digo? ¿Qué digo? Bueno, Marquiños. No me han tocado malos jugadores, la verdad. No malos jugadores. Pero a lo mejor un, un jugador en forma, algo, algo un poquito más... Con más, con más carnita estaría muy bien. Igual mucho repetido. Frankie Lampard igual se puede ir por algo. Creo que está como 1500, ¿no? Más o menos. 2000, 1300, 1100. Voy a ponerle aquí en 1500 para que se vaya rápido. Y todos los demás se van. Se van al cementerio de jugadores. Y el último pack, por favor, por favor, vida, regálame algo, por favor. Dame algo, vida, dame algo. Por el amor de Dios ¡Puca la papa! Nada, nada me salió en estos megapacks. Nada, vamos a seguir buscando el milagro. Chang, me salió Chang. Y Umar, Umar. Qué rostro, Umar. qué mirada. Y todo lo demás igual se va al... 90 de reflejos. No es un mal arqueo, ya lo tenía. Perín. Entonces, bueno, se va por algo. Vamos a poner las 1700. Monedas. Mm, pero bastante rápido. Vamos a quitar esta. 1800, mm, 900 monedas. Vamos 1200. Ahí que alguien se lo quiera llevar. Y todo lo demás se ha ido. Muy bien, pero estuvimos saliendo estos mega packs, no salió algo realmente malo, tampoco pues, hubo cosas bastante interesantes. Seguimos en busca de Ronaldo, de jugadores en forma y vamos a ver qué nos da la vida en el futuro. Recuerden los feros, yo soy cero y cuando la vida es un perín, FIFA la vida.